चलो भाई लोग आप उनके तो लूट हो गए पूरे आप खाली बंदों को ढोल के मार रहा है भोजरी वालों को बस ढोल के मार रहा है खाली दो लोग गाड़ी आ गए भोजरी वाली गाड़ी आ गई और आप ने डर के मार लगा लिया हुकुम कोई को आप उनको बहुत डर लगता है भोजरी वाले लोग लो हमारा गया पार्टनर तो गया भोजरी वाले लूट लिया लूट बहुत अच्छी भोजली वाले मारो मैं सीधा भोजली वाले पे रश करूंगा आप समझा ना रश उसके कान में गोलियां डालूंगा भोजली वाले को रोको खाली तुम अब रुक भोजली वाले मैं तेरे को ऐसा पे, पेलूंगा ना भोजली वाले तू खाली रुक जा समझा ना तू अब खाली रुक मैं ऐसा उसके कान में गोली मारूंगा रुक जा तू कहाँ पर है भोजली वाले कहाँ पर है तू यहाँ पर है लोगों ने ऐसा नहीं देखो ये देखो बाहर भाग रहा है मदर चौथ को कोरोना लगा भोजरी वाले मेरे पास खाली तीन मेडिकेट है भोजरी वाले उसमें तो, तो दो को लग गई मेरे की गोड़ पर रगड़ ली तेरे वजह से भोसरी में भाग भाग भाग तू कहा तक भागेगा लोड़ू मैं तेरे को खर्चा कर दूंगा समझा लो तू रुक खाली भोजरी वाले तू रुक जा मेरे को मेरे कहाँ पर है तू कहाँ पर छुपा मेरे को बस मिल जा तू कहाँ पर है कहाँ पर है भोजरी वाला भाग गया था कहाँ पर यहाँ पर ही था भोजरी ऊपर जाके बैठेगा लोड़ू सब तू रुक जा मेरे को खाली लोड़ा लोड़ा तो मार दिया भोसरी वाले माथुर चौथ पीछे से मारा गांडू ऐसा तो पीछे माथुर चौथ ऐसे कैसे होगा बहुत वाले हैकर है क्या गांडू तो अबे लोरा लक्का हैकर आ गया अपने गेम में बहुत वाले मैं लो प्लेयर और तू पीछे से हैकर बन के आया बहुत के लोडो ऐसा ये माधुर चौथ की वजह से अपने लोड़े लग जाते हैं समझ रहे वाले की वजह से लो लो वाला दीवार के आर पार हो रहा लोडे लगा दे रहे माधुर चौथ इन बंदों की वजह से अपनी गाड़ पट जाती है पहले से तो आप उनको कुछ कहने का लो गाड़ लोडो का पास हैकर हो गए गाड़ी किसकी स्किन है लौड़े मादर अपन के ऐसी पट्टी है इन लोगों को देख के माँ और आप उनके ऐसे कार्ड पट्टी नहीं भोसरे वाले को देख के लो कार में घुसेट गए तू गाड़ी भोसड़ी वाले ऐसे तो नहीं होता इसका साथी भी होगा ना माधव चौध इसका साथी भोसड़ी वाला कोई तो होगा इसका साथी देखेंगे ये लोग ये क्या करे इसके सामने बंदा जरूर ये भी समझे ना उस सुमित का साथी भोसड़ी वाले लोग कार पे उसके साथ सर पे गोली हमारे ने खाली हेडशॉट पे हेडशॉट हेडशॉट पे हेडशॉट मार के उसकी घाट कर दी वाला सदमे में रहा होगा बंदा वो सारा मादर चो ऐसे तो भोसड़ी वाले आ गए कैसे जीतेंगे कैसे दूसरे प्लेयर माधव चौधरी से हैक लगा क्या है भोसले लो गार्ड पर सीधी गार्ड पर गाली गाड़ लो लो बंदे तो हैरा परेशान रोने लग गए होंगे इनके भोसले मार डालो इसे भोसले वाले इन हैकर के गार्ड में गोलियां डाल लो लो लो लो लो इससे किसी बात का डर नहीं है सीधा भोसले वाला लो लो लो लो बंदा देखो बंदों की गाड़ में ऐसी चलो उतरोगे ना माधव चौधरी कैसे कर पा रहे हो लौड़ा इस अंदर नॉक कर दिया लौड़ी ने नॉक कर दिया भोसड़ी वाले ने इस बंदे को नॉक कर दिया माधव शुद्ध आर पार गोलियां चल रही इनके आर पार दीवार के इस पार से उस पार उस पार से इस पार गार्ड के आगे इस पार माधव शुद्ध भोसड़ी वाले दोनों के दोनों हैकर है समझ रहे वाले दोनों के दोनों हैकर है माधव शुद्ध ऐसे खेल रहे हैं लोगों की गाड़ पट रही है यहाँ पर समझ रहे लोग अपने परेशान हो रहे हैं कि बंदे क्या करे क्या नहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा है भोसड़ी वाले ऐसे लंगड़े ग्लोर उछल रहा है भोजरी वाले का ग्लोर उछल रहा है माधर ऐसे कैसे है माध ये ऐप कैसे मिल जाता है भोसरी वाले हमें भी दो कोई ऐप भोसरी को हमें भी खेलने दो ऐप के साथ माधव जो आईडी गई तो गई लोहरा लगा ले जान दो आप उनके पास कुछ भी नहीं लोरे लगने जाने दो तो आईडी के पर आप उनको ऐप दो ऐप भोसरी वाले देखो आराम से इस दीवार से उस दीवार इस दीवार से उस दीवार लोहरे लगे बंदे माफ करे बोल रहा हूँ बंदों की वाट लगी होगी भोसरी वाला ये ऐसे कैसे कर पा रहा पर भोसरी वाले बंदे भी ಕಹ ಮಾತೋರ್ ಚೋಲವಳೆ ಮಗಲ್ಲು ಮಾಡ ಮಾಡ इस भोसड़ी वाले क्रोनो लेके क्या ये लोड़ी क्रोनो क्रोनो क्या क्या लेके आए भोसड़ी वाले के पास सब सामान है ऊपर तहक तो लग रखा है लो इससे भोसड़ी वाला कोई नहीं होगा इससे ज्यादा भोसड़ी वाला कोई नहीं होगा लो ये भी रश करने आ गया भोसड़ी वाला एक दूसरे के साथ खेले माधव के लोड़े लगा है ये बंदा आ गया होगा छुप गए भोसड़ी वाले छुपने की क्या बात है तो लो लो छुट्टी रही है भोज रहे हैं तेरे पास हैक है सब है सब है लोड़ा है लसन है तेरे पास सब कुछ है वो हैक लगा ले भोज रहे कहाँ पर मार रहा है तू ऊपर तेरी बंदी है नीचे से तू फायर कर रहा है किसके गाल पे गोलियां मार रहा है भोजरे ये भोजरी वाला उससे ज्यादा प्रो लग रहा है हैकर ज्यादा लग रहा है भोजरी वाला दीवार के आर पार आ रहा है गांड के आर पार आ रहा है लड़की नहीं जा पा रही है आर पार पर भोसरी वाली ऐसे हेडशॉट मार रही है ना लोगों की गांड पट पट रही होगी सच में बता रहा हूँ मैं चलो कोई बात नहीं भाई लोग इसी बात पर लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए अपने चैनल को ऐसे अमेजिंग वीडियो देखने के लिए ये वीडियो अपनी है और बंदे कर रहे दूसरे जो पहुंचने वाले एक लगा के आए हैं और अपन अपन की इन्होंने अपन की मारी है खोल के लोड़ा इंसान ने अपन की बहुत मतलब कि अपन परेशान हो गया था हैरान हो गया था कि अपन को मारा कोई बात नहीं अपन को हर कोई पहनता है पर भोजरी वालों ने हैक लगा के आए लोड़ो इंसान हैक लगा के लो डैमेज डैमेज कर रहे जोर का डैमेज कर रहे है भोसरी वाला जोन का डैमेज कर रहा है लौड़ा माधव चुदे भोजरी वाले माधव चुदे बंदा गया लग गए इसके लौड़े लग गए रे बाबा भोसरी वाले के लोड़े लगे लो लो लो इसका चलो का इसको मार दो मार दो भोसरी वाले को मार दो लोड़ू को मार इसको डैमेज बहुत ज्यादा आ रहा है मर जाएगा भोसरी वाला मर नहीं मेरे को तो मारा मार दो तो नहीं मरेगा तो इसकी हेल्थ देखो तुम्हारा हेल्थ देखो भोसरी वाले की हेल्थ नहीं कट रही है हेल्थ कटते ही नहीं कट रहे लोड़े लग जा रहे जोर के बाहर होके उनको कुछ भी नहीं हो मार दो खाली गोली होके डैमेज के उनकी कार कट रही है भोसरी वाले इतने आरामी बंदे है ना कौन कौन सा हैक लगे क्या है आपको नहीं पता कांड सर ऐसे ऐसे ये देखो यहाँ पर क्या कर रही बंदी यहाँ वहाँ घूम रहे इस भोसरी वाले को आप मारेगा रुको आपको नहीं छोड़ेगा इस भोसरी वाले को अभी देखो तो रुको रुको रुको देखो खुद दूर लगा रहा है भोसरी वाला और उससे आ पर जा रहा है बंदा खाली है मादर चौध उसके लोडे लग जा रहे हैं बंदे गले मर रहा है उसके गाल में बम फुटा होगा भोसरी वाले ये हरामी इसे का चाले कर रहे हैं ना गाल के अंदर लोड़ा डाल रहे हैं और आग पर मार रहे हैं आग पर सीधा लोड़े के गाल में क्या मार का पूछ रहा है मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा बहुत सारे बंदे बहुत परेशान हो रहे हो गए अपन ने इसको मारने वाला है अपन को चीट करे क्या दूसरे को चीटी डाल देंगे भोसरी वाले चीट कर दिया अपने मादर छो इसको अपन ने मार दी है रुको भोसरी वाला देखेंगे आगे वीडियो देखने से पहले भाई लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए अपन ऐसे अमेजिंग वीडियो आपके लिए अमेजिंग मतलब मस्त मस्त बक्चौड़ी वाली वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा और आप हेडफोन छोड़ में लगाना पहले बोल रहा हूँ बाद में बोल रहा हूँ पहले ही बोल रहा हूँ बोल रहा हूँ खाली बोल रहा हूँ मैं हेडफोन लगाना क्योंकि हेडफोन की आवाज़ सुनकर आपके घर वाले दे सकते हैं आपको गालियाँ और उससे भी ज़्यादा पीट सकते हैं आपको जोर जोर से चलो ये लोड़ा तेरे घुसर दी घुसरी वाले माधव से को तो कोई रोड नहीं पता कुछ नहीं पता कुछ नहीं सरीदा घुसर रहा है भोसरी वाले का कुछ लेना नहीं देना नहीं गान में गेना नहीं कुछ नहीं भोसरी वाला सीधे घुसर दे रहा मेरे को देखो भोसरी वाली घंटा हो गया लोडी घूम रही है जो जोन के बाहर पर भोसरी वाली को डैमेज कम बहुत मतलब क्या लोड़ा आ रहा है लोहड़ा डैमेज लग रहा है क्या भोसरी वाले इसे भी आपको मारेगा रिपोर्ट सारे भोसरी वाले बहुत आराम है इनको आप रिपोर्ट मार डालो भोसरी मारो कहने लड़की को रिमोट क्या बोलते हैं इसको यार रिपोर्ट मारो क्या नहीं लड़कियों को मारो आप लोग बताओ मैं तभी मारूंगा या नहीं मारूंगा नहीं रिपोर्ट मारनी है आप उनको लड़कियों को पर मारूंगा या नहीं मार चल मार ही देता हूँ भोजरी वाले आरामी बंदे खेलने को आते हैं फन करने को आते हैं और लोड़ा घुसा दे रहे हैं उनके बीच में सबको आप उनने मार दिया रिपोर्ट कर दिए भोजरी वाले आगे देखेंगे क्या करते हैं बंदे क्या जीत पाएंगे आप अपने गेम के अंदर फ्री फायर वाले हैं जैसे भोसरी वालों को आप गाड़ मार दो लो लो बल्ले मिल गए इनको लो चढ़ा दी गाड़ पे रगड़ रही उसके गाड़ी से ये मार के लो लो लो लो लो लोड़े लग जाए ये भोसरी वाले सदमे में चले गए भोसरी वाले कहाँ से आ गए लोड़ो मार दिया भोसड़ी वाला बंदा बोल रहा होगा क्या कहा पर आकर फंस गया ये देखो मारने की कोशिश कर रहे पर इसको मारने को नहीं आ रहा भोसड़ी लौड़े लग जा रहे पर इनको मारने को नहीं आ रहा रश कर रहे रश कर रही है बंदा मर गया भोसड़ी वाला मर जाता है ये बंदे हैकर है या नहीं मेरे को नहीं मालूम पर भोसड़ी वाले हेड मार रही है लो लो इससे डैमेज ही नहीं आ रहा बहुत सारे ये बंदी बहुत हरामी दिख रहे हैं मेरे को लोहरा कर रहेगा दोनों क्या कर रहे हैं माथुर चूत क्या कर रहे दोनों क्या कर रहे तू हुचल हुचाई कर रहे क्या भोसरी वाले एक दूसरे के साथ फैलने का क्या बोले फैलने का प्लान है का तुम्हारे भोसरी वाले चलो देखेंगे भोसरी वाले कहाँ पर जाते जोन के अंदर जा लोग भी तुम्हारे डैमेज पे डैमेज लग रहा है माधुर चूत को कुछ भी नहीं होगा अगर आप इस जगह पे होते तो लोहरे लग जाते थे अपने आप तक बहादुर की टीम को देखो डैमेज लग रहा है डैमेज लग रहा है भोसले वालों को डैमेज लग रहा है और भाई लोग आप लाइक और सब्सक्राइब करो बस इससे ज्यादा मैं कुछ बोल नहीं सकता क्योंकि इन भोसले वालों ने आपको लगा दी है खोल के क्योंकि आप इसके क्या बोलते हैं लवड़ा लोग कहेगा माधव सुन लो लो उसने ग्लू दे का पर लगा उल्टा ग्लू लगा दिया भोसड़ी वाले ने उल्टा ग्लू डाल दिया माधव चुप कैसे कैसे ग्लू डाल रहे आपको को समझ में आया भोसड़ी वाला पीछे पीछे घूम के डाला ने कुछ ने कुछ ने आगे ग्लू डाला और उल्टा लगा भोसली वाला फिर से बैठ गया गाड़ी लो लो लो लोड़े लगे भोसड़ी वाले को उड़ा दिया इसने लोड़ लगा दिया बात कसम यार दूसरी वाले ऐसे मार रहे ना तुम लोग गाल बट रहे होगी समझ समझ आ रहा है ना आपको तो, आपको समझ में आ रहा है लोग इसको डैमेज लगा डैमेज लगा बोस रहे कैसे मार कैसे पाएंगे यार बंदे खुले में हो गए तो भी नहीं मार पाएंगे लोड़े में हो गए तो भी नहीं मार पाएंगे समझा ना तू नहीं मार पाएंगे मुझे ना हिलो लो छाती के आर पार बंदा हो गया वाला क्या पलट क्या पड़ेगा ये तो पत्थर के आर पार हो रहा भोसरे घुस गया लोड के अंदर घुस गया मादर चौदह उसकी तो गाड़ पड़ रही होगी यार सच में बता बंदी घुस गया अंदर बंदी घुस गई बंदी से मारेंगे उसकी गाल लो लो बंदी ने उसकी गाल बाल मार का बहुत सारा बंदा बोल रहा होगा घूर के अंदर आ गए बहुत से अंदर गाल मारी सच में बता रहा हूँ मैं बहुत मतलब क्या बहुत फट रही होगी बंदों की ये कहाँ से आ रहे है कहाँ से जा रहे किसी को कुछ नहीं समझ में आ रहा लोहरे लगे जा रहे माँ यार भोसड़ी वाले गाड़ी में बैठ के जा रहा है भोसड़ी वाले पानी में चलाया गया लोग फंस गए उसकी गाड़ी फंस गई लोहड़े की गाड़ी फंस गई माधव अच्छा हुआ इसकी गाड़ी फंस लो कहाँ पर आ रहा कहा से कहा कहा से कहा लोड़े लग जा रहे मादर चोर इंसान देखो कहा पचा भोसड़ी वाले तुम भाई लोग इस बात पर लाइक और सब्सक्राइब करो ये भोजरी वाले इस बंदे को मार देंगे आप सबको पता है क्योंकि भोजरी वालों ने आप तक इतने किल किए मतलब किल किए लोग मैंने बोला था भोजरी वाला ये डर के मारे एलिमेट हो रहा है उसकी गांड पड़ गई मादर